ちゃそれよりほう何や <laughs> くでキルちゃんららまだまだ行くでら勝負がキルちゃんよらえ約束したやないか。 <laughs> キリュウちゃんのストーカーはやめへんでキリュウちゃんあらあらもし俺がその気やったらお前は死んでたでキリュウちゃんあら昔のお前やったらまほれここ危ないでえお前のためにやっとんのやろが